नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आजकल के मॉम शिकायत लेके आती है कि बच्चा ये नहीं खाता है बच्चा वो नहीं खाता पर थोड़ी सी मेहनत उनकी फूड पर्सनालिटी बना सकती है तो आइए जानते हैं बच्चों के लिए हेल्दी फूड क्या है अंकुरित दालों व अनाज को स्वादिष्ट व आकर्षक बनाने के लिए उसमें प्याज टमाटर हरा धनिया नींबू उबला भुट्टा मिलाकर चाट के रूप में दिया जा सकता है इसके अलावा दूध को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है जैसे दूध में इलायची डालकर उसे सुगंधित किया जा सकता है और उसे विभिन्न शरबतों के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है खीर या पनीर बनाकर भी दिया जा सकता है बच्चों को